Wie kann ich die Daten der Umfrage nun herunterladen? Der ganze Sinn der Umfrage ist es ja, Daten zu produzieren. Ich habe in Form R verschiedene Möglichkeiten, die Daten herunterzuladen. Einerseits kann ich in der Survey die Daten der Survey Schlaf herunterladen. Dafür gehe ich dann auf Export Results und dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, Download CSV, äh, Download German CSV. Ich will jetzt die German CSV, speichere das Ganze ab. Hier hat man natürlich den Nachteil, dass das Ganze jetzt nur auf diese eine Survey bezogen ist. Wenn Sie einen RUN haben, der verschiedene Surveys hat, dann können Sie auch über den RUN die Daten runterladen. Da gehen Sie auf Logs, dann Export One Data auch hier können Sie dann wieder eine CSV oder meinetwegen auch eine Excel-Tabelle runterladen, je nachdem, wie Sie das möchten. In dem Download sieht man dann in der ersten Spalte, aus welcher Survey die Daten stammen. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, Daten herunterzuladen, indem Sie die Schnittstelle zwischen R und FromR verwenden. Dafür gehen Sie in R, installieren erstmal DevTools und dann das Paket äh, Form R von GitHub. Dann finden Sie hier eine Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Sie müssen sich einmal anmelden mit Ihren jeweiligen Anmeldedaten. Dieser Host ist natürlich auf die Uni Münster gemünzt. Wenn Sie auf einer anderen Instanz arbeiten, kann der Host anders aussehen. Und wenn Sie sich dann einmal zu Form R verbunden haben, kann ich dann hier die Daten runterladen. Das sind jetzt die äh, Rohdaten, da sind also, also auch noch alle Testfälle drin. Oder ich lade die Daten als belabelten Datensatz runter. Das hat dann gleichzeitig den Vorteil, dass dass vom R dann schon mal schaut, welche Fälle sind denn Testfälle und die löscht er dann raus. Und so habe ich dann nur noch vier Personen übrig. Und da kann man dann mit weiterarbeiten. Beachten Sie bitte, dass Sie hier dann natürlich immer jeweils den entsprechenden Surveynamen eintragen müssen. Ganz besonders, wenn Sie häufig Daten runterladen, ist das eine sehr komfortable Lösung. Mit diesen Daten können Sie dann natürlich weiterarbeiten. Zum Beispiel können Sie den Range vom Alter ausrechnen. Und dann sehen Sie hier, dass die Versuchspersonen zwischen 18 und 35 Jahren alt sind.